nada más. Soy José Márquez y soy deseo de Origami y os voy a explicar todos los primeros pasos que tenéis que saber sobre Xigos Mitra desde los castillos hasta los diseños que hemos hecho tanto en pixel como en diseño 2D tradicional. Toda la información que tenéis sobre el juego lo tenéis en nuestra página web sigonmitra.com. Todos los pasos que vamos a ver a continuación, vamos a desglosarlo y vamos a dejarlo partidos en este vídeo de YouTube para que podáis viajar rápidamente a la información que estéis buscando en concreto. Empezamos con los castillos. Bien, en Seagon Mitras ahora mismo solamente tenemos la raza de los humanos para poder jugar, pero más adelante tenemos pensado sacar tres razas más, los Sprigans, los Orcos y los Ogros. Bien, cada castillo es un ente particular que genera automáticamente, pasivamente, doblón, que es la moneda que tenemos en el juego. Y ese castillo genera una serie de tropas, hasta un máximo de cinco tropas. ¿Qué ocurre? El castillo, que es un NFT que conseguís en los packs y en el mercado secundario, puedes subir de nivel y ese nivel va a permitir que puedas generar más doblón de forma pasiva cada turno, hasta un máximo de 8 turnos con máximo de reclamo, y vas a poder conseguir un máximo número de tropas. Cada, castillo se va a poder subir de nivel. Empezamos con un castillo de nivel 1, que va a poder generar una infantería ligera, hasta que llegamos al castillo de nivel 5, que podrá crear cada uno de los tipos de tropas que tenemos, hasta la caballería pesada. ¿Qué ocurre con cuando tengamos todos los castillos y ya podéis empezar a subir de nivel? que tendréis que pagar una cantidad de doblón, que esa cantidad de doblón que se paga va a la quema, va a una cartera de quema, y tendréis que quemar vuestro NFT para poder crear uno nuevo. La ventaja que tenéis con esto es que ese NFT que vaya a crear, nada más que se puede convertir, y conseguir dentro del juego. Por lo tanto, hay una ventaja muy grande si empiezas desde la base y vas consiguiendo mejores y mejores castillos. ¿Qué hace falta para empezar a jugar? ¿Qué hace falta para empezar ahora mismo a jugar? Lo principal son los castillos. En un castillo voy a poder generar todas las tropas que voy a querer hasta un máximo de 16 por alineación por defensa. Cada tropa que tú vas a, generar va a tener un costo de doblones por manutención, salario, lo llamamos, que cada turno va a consumir una serie que vaya a poder ver en estas tablas que están aquí. ¿Qué hace falta para combatir? Pues muy sencillo, nos hace falta un máximo de 16 unidades para llevarlas al combate. Porque vosotros, cuando vayáis a buscar a un oponente dentro de la pantalla de juego, o hace falta al mínimo una tropa para poder entrar en combate. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y aquí viene la parte interesante. Tenemos diferentes tipos de tropas y de unidades de combate. Tenemos las tropas, que son las que generan los castillos, pasamos a los héroes, que son NFTs, que podéis conseguir en los packs o en el mercado secundario, y esos héroes permiten tener diferentes objetos mágicos que potencian a las unidades. En los héroes, mercenarios y los objetos mágicos tenemos dos tipos de rarezas. Tenemos regular y tenemos golden. Los regular ofrecen muy buenas estadísticas, incluso dentro de esa misma eh, parte tenemos diferentes estamentos de dificultad para conseguir qué tipo de mercenario o qué tipo de objeto mágico, pero nos permite encontrar que la Golden tiene diferentes variantes con respecto a los regular. Aquí en estas tablas os vamos a mostrar la diferencia entre los mercenarios regular y los mercenarios golden, los objetos mágicos regular y los objetos mágicos golden y aquí abajo os dejaremos el enlace para que podáis ver en el paper los datos que hacen falta para saber cada uno de ellos. Dentro del combate tendremos la misma mecánica, un atacante va a combatir contra un defensor, entonces ese atacante va a atacar a ese defensor con una tirada de un dado de 8, pero le vamos a, a sumar una serie de datos una serie de bonificaciones que se vienen con eh, los objetos mágicos y con los mercenarios. Hay diferentes habilidades y vais a poder ver la lista de habilidades aquí en esta tabla. Esa lista de habilidades van a permitir que nuestra batalla sea siempre mucho más diferente, cada batalla va a ser completamente diferente porque vamos a encontrarnos oponentes que tengan diferentes mercenarios, diferentes héroes, diferentes objetos mágicos que van a permitir que las tiradas siempre sean diferentes. Y la ventaja que tiene con eso es que siempre hay un factor de aleatoriedad. Si tenemos que el dado de 8 puede sacar desde un 1 hasta un 8, se le suma esa cantidad, podemos incluso encontrarnos que una tropa básica puede ganarle a un mercenario. Pero esto ocurre con el factor de suerte. ¿Qué pasa? Las tropas, cuando mueren en el combate, mueren y desaparecen, no vamos a poderlo ver más. Pero los mercenarios y los héroes tienen un cooldown, tienen un refresco. Hace falta un periodo de un turno para poder volverlos a utilizar en combate. ¿Qué es lo que ocurre con los, eh, las cartas Golden? Bien, las cartas Golden y las cartas regular, si son mercenarios y héroes, tienen diferentes habilidades. Hay muchas habilidades, cada una de ellas tiene su propia estrategia y habrá cartas que tú podrás poner eh, en, el frente, en el combate, o lo podrás poner en la retaguardia, porque va a afectar en la forma que te vas a jugar. Vamos a empezar a hablar sobre el doblón. Bien, el doblón es la moneda que tenemos dentro del juego, es la moneda única que vamos a conseguir de forma pasiva con nuestros castillos, pero también vamos a poder conseguir diferentes opciones y diferentes eh, hacer estrategias para poder garantizar y ganar un retorno de vuestra inversión. ¿Qué es lo más importante del doblón para saber? Que nosotros tenemos, cada vez que vas a atacar a un, a un jugador, le vas a robar parte de sus doblones. Entonces hay una serie de estrategias para poder y permitir que lo que te vayan a robar sea lo menos posible. Como por ejemplo en la fórmula que tenemos a continuación en la que podemos ver los castillos y cómo afecta al resultado. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Si el jugador número 1 ataca a un castillo que tiene solamente 1000 doblones y tiene solamente un castillo de defensa, lo máximo que podemos robarle es el 10%, por lo tanto podemos robarle hasta 100 doblones por ese combate. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si tenemos unidades como por ejemplo los Golden, que tiene una habilidad que se llama Miras? La habilidad Miras permite por cada punto que tengas de Miras sumar un 3% a la recompensa que tú puedes robar al jugador, hasta un máximo de 21%. Eso establece que si tienes un héroe dorado hasta un máximo de 3 mercenarios dorados que sean siempre diferentes hasta un máximo de 3 objetos mágicos que siempre son diferentes, podemos tener hasta una bonificación máxima de 21%. Mientras más Golden, golden Card tengamos, mejor recompensa vamos a tener. ¿Qué es lo que ocurre si el defensor tiene más castillos? Pues la fórmula dice lo siguiente. Nosotros nos llevamos, si el atacante gana, nos llevamos el 10% de lo que tenga ese jugador de doblón dividido entre el número de castillos que tengan hasta un máximo de 10. Esto significa de que si ese jugador que previamente tenía 1000 doblones. En su balance tiene en concreto 10 castillos, nos llevamos un 1% en vez del 10% previo. Tener más castillo permite generar más doblones, generar más tropas para poder atacar de forma activa y también para defender eh, toda tu economía. Caballeros y damas, vamos a pasar ahora a la parte del diseño y aquí mis dos compañeros, Carlos Quinesta y Garnice, son los grandes artistas que han podido generar todo el contenido, absolutamente todo el contenido que hay gráfico dentro de Psicomitra. Carlos Inesta es un artista reconocido y que ha sido muy, muy, muy interesante trabajar con él en lo que estamos desarrollando en el juego, porque en su estilo de diseño de 2D nos ha permitido ver cosas como estas. Vais a poder ver un montón de opciones aquí de diseños que él ha trabajado previamente, muchos bocetos y sobre todo sus directos cuando hace en Twitch. Y nuestro compañero Garmise es un artista muy muy versátil en el mundo del pixel art y ha conseguido crear unas auténticas animaciones súper espectaculares de los diseños que hemos hecho de los mercenarios, los héroes y todos los assets que hay dentro del juego. Podéis ver aquí muchos de sus diseños que ya muchos habéis visto en el white paper y las demás publicaciones que hemos hecho de Sigon Mitra. Y hasta aquí el vídeo introductorio sobre Sigon No os preocupéis porque vamos a ver muchos más vídeos, vamos a crear muchos más vídeos explicando cada una de las fases en concreto que hay sobre el juego. Y aparte, como estamos creando nuevos eventos para la comunidad, os podemos mostrar eh, las diferentes colecciones que nos mandan pues, eh, la comunidad, como por ejemplo el fanart contest de Summer Edition que tenemos ahora mismo en nuestro Discord, en el que podéis participar y ganar algunos premios muy interesantes como NFTs, premios en WAX y reconocimiento dentro de la comunidad. Aquí en esta descripción vamos a dejar el enlace para que podáis participar. Muchas gracias por vuestra atención, caballeros y damas. Nos vemos en el siguiente vídeo en YouTube. ¡Hasta luego!